දනවතා සහ කිරිකපන්නා. ලොකු සල්ලිකාරයෙක් වගේ බංගලාවේ ලොකු බේබිගේ යාළුවා වෙන්ටෙද ආයිබෝන්ට සර් ආ මොකද වැඩ ඉවරද එහෙමයි ආහා මෙච්චර කලින් ඉතින් රටත් දියුණු වෙයිද පෑ දෙකක් වැඩ කොරලා තැන් කාලා බුදියයි කාල කන්නිමිනිහ <laughs> මේ රටේ මිනිස්සුන්ට උපදෙස් දෙන්න කවුරුත් නෑ වගේ. සැලලිනි කුරුල්ලන් හඳින් රස ගී ගායලා රස ගී ගායලා තාන තනා ආයිබෝවන්ට සර් අදත් ආවද මොකද වැඩ ඉවරද පැය දෙකට වැඩ ඉවරද? මේ මොතන පොඩ්ඩක් වාඩි වෙමුකෝ. තමුසේ කැමති නැද්ද සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න? මොකද අප්පච්චියේ නැතුව? තමුස දැන් ඔය පැය දෙකයිනේ වැඩ කරන්නේ. දවසම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ කොව් එතකොට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර කිරේ එකතු වෙනවා. ඒ ඔක්කොම හවසට තවමට ගිහින් දෙනවා. ඊට පස්සේ හා දැන් තමුසෙට සල්ලිත් ලැබෙනවා. ඒකෙන් තව ගෝලයෝ අරන් සැපයුමා දෙගුණ කරනවා. ආ ඊට පස්සේ අය අයෝ තේරෙන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ සැපයුම තෙගුණ කරනවා ට්‍රිබල් කරනවා තමුසේ ගෝල බාලයෝ දාලා කිරි ෆැක්ටරි එකක් දානවා. ඉතිං ආයිබුවන් ඔය ඔක්කෝම කලා මට ලැබෙන්නේ මොනවද ඇයිසේ අවුරුදු දහයක් විතර ඔහම වැඩ කොරලා තමුසෙට පුළුවන් ගෝලයෝ දාලා දවසට පැය හතාටක් වැඩ කොරලා පැය හතාටක් පුදිය ගන්න ඊට පස්සේ ගෙදරට වෙලා වැඩිය ඉන්ට පුළුවන්නේ <laughs> ඉතින් සෑ මම දැනු තෝකමන කොරන්නේ රක්ෂෝලේ මට වැරදුනාවත්ද ම්.